नमस्कार आप देख रहे हैं घमासान डॉट कॉम मैं हूँ आपके साथ दीक्षा भारतीया संसद में अनुच्छेद 370 में बदलाव को लेकर बिल पास तो हो गया है लेकिन उस पर अभी भी सुप्रीम कोर्ट की मुहर लगनी बाकी है अनुच्छेद 370 की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है इस मामले पर सुनवाई की तारीख चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ही तय करेंगे बता दें कि मोदी सरकार ने धारा 370 में बदलाव के इस फैसले के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी जिसके अनुसार इसे असंवैधानिक बताया गया है आज जस्टिस एन वी रमन्ना ने इस मामले को चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के सामने रखने की बात कही है साथ ही कुछ सवाल भी पूछे हैं अदालत में जब वकील एम एल शर्मा ने बात रखी कि पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र ले जाने की बात कर रहा है तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल करते हुए कहा कि यदि पाकिस्तान ऐसा करता है तो क्या संयुक्त राष्ट्र धारा 370 में हुए बदलाव पर रोक लगा सकता है सुप्रीम कोर्ट के इस सवाल पर वकील ने साफ बता दिया कि संयुक्त राष्ट्र ऐसा कुछ नहीं कर सकता इस याचिका के अलावा एक और याचिका दायर की गई है जिसमें मांग की है कि जम्मू कश्मीर में लगे कर्फ्यू को तुरंत हटाया जाए बता दें कि केंद्र सरकार ने